L'espéranto, c'est créatif. L'occasion de créer des liens Amusant. Une langue. Une occasion de faire des vidéos à la con.